Thank you. eraser, ulan ba? Huwag na, huwag na. It's raining, oh. Diyan ka na lang. Actually, doon sa taas sa kwarto, kita niya sa salamin. Mas maraming. Happy New Year! Happy New Year!